Hi guys! So today we're gonna go and meet my cousins and my sister and we're gonna go video game. We're gonna go to a video game bar and drink, and eat, and have fun! Hopefully nothing's gonna go wrong. So I'll see you there. Laters. Bye! Hi! Pare na kami day. So upload ko na sila, mga minions. Tcharan! Aba, hello guys! Sa Ilonggumi? Yeah, sa Ilonggumi. Ah, Ilonggumi. Ilonggumi. Hi! Hello, subscribe. How you, if you have... Ano wala ka subscribe? Um, to those... Subscribe oh, <laughs> ko. Pwede na subscribe yan. Mga putigo. Just, just, ano? Ang wala na ka subscribe sa mabayan. Pilit tayo. Pilit <laughs> tayo. Sige, pilit tayo na nung please subscribe me at yaw.com. At yaw.com. Writer na nagalay si Monek. Oy. Baka ka mo sa iyang ano. I-plugin mo nga ano na. Yung mga... Um, for all as low as only ano, uh, 20 po. Eh, hindi siya obliged mag... mag eh, you, can, you can ano, speak vernacular. Uh, 20 pace. Then you can also speak English that I don't need to do subtitle. Um, <laughs> Ay, sa lugar, pila-pila lang kami ni Munne. Kag sa mga Oo. paisa. Kung subo rin na kami Oo, guys. dito. Oo. kung nakabala lang kami sa story ng mga duwane, um, um, gapila kami to, gahulat kami pila ka oras sa may sa basang room sa mga jokihan na ba na? Joki room. Okay, sige na, palit. Ah! Ini Indonesia ke Botna. Bye-bye. Ano, Bye-bye. Ano? You stand in the group, make, make, stand in the group if you need to. And make a picture for him. Hindi ko na sila makita next year. Hindi oh. ko like my... Ah. Like, like, subscribe. Don't forget to subscribe. Ilonggob me. Ilonggob me, right? Ilonggob.